Ben, ama gwechal, ya, donc, avi site euh, saet bejin no an a on donc, a vere euh, a, a voga, zo grega ar a bitiga, e donc, ingala ke euh, or, orvern, ou pouli e pen, a goude gada a gozek, donc, avi, avi sevel al ar bejin do an not, kala e uel, a gouda, donc, e, ar hiri, donc, a, transporter hag emere a donc al bejin a vid a a zeha var a, euh, var a, euh, var a, euh, big uh, fentenot gai o mo tout ar al forn al zo e var lai hag gai sur a oa se he mur hi a vidam a a ma vok e plos fars penos da la ar-bezhin da zeha me on, on en zo gret a consolide da e donc a vid a vid gel o mon hera e gabitigam Se tu to chante gan eus om gweld e, e pele euh, a a vi saet euh, ar bejin euh, do han nod e une tuel do ar mais me goude de inga ziga senia de zeha ama var a durumel a gar fournou donc a vid a vid deviner a goude pavasear euh, a va ama var a, lai do Donc euh, à très peine e en nous sommes gueul et en ma vogret dar heavy avec avec galou de euh, digas bitigama donc euh, gadar gadar heavy donc donne der lai avec digas bitigal fond pour amazo au Amazon d'eau de neveta mais ça est gueul va mur là là mais ce gueul de muskin clevet va mamgoz et e rentading penosa ren quoi